皆さんこんにちは、えー、今回はゆうさんにストーリーについてお話を伺ってみたいと思いますゲームで使われるストーリーについて他のエンターテインメントと違うところってありますかなんかよく似てるものとしてちょっと映画みたいなのがあるんだけど一番大きなところはプレイヤーによる ーム時間がそれぞれ違う映画だったら例えば2時間なら2時間映画をこう仕掛けてきっちり時間通りそのこれぐらいのインパクトのあるものをここで覚えておいてここでこういう展開になってここで結末が来るいわゆる設計通りにいくんですよとゲームの場合例えば2時間で進んでたら、まあ、同じようにこう過去のことを全て覚えておける っていうことがあるんだけどゲームで極に言うと 100, 100時間遊ぶと最初になんか仕掛けといたものを忘れちゃうっていうことがあるんであのそうその覚えさせておくっていうことをちょっと考えとかないと普通にストーリー考えても難しくなってくる。今は 不テーマっていうのは恋愛なら恋愛だけだとやっぱり持たなくてあの例えばカーレースの映画だとした場合はそこに恋愛の一つ入ってたりでテーマがこうロマンスとカーレースとかっていう形で最低2つぐらいテーマを持ってやらないとオーディエンスの人は飽きちゃうでシェムの場合あの例えば30時間遊ぼうとした時に 1 0ムもまたワンテーマでは絶対持たないので、30時間遊ぼ遊ばせようと思うと、あの複数テーマが必要になってくるんですよ。そうすると、シェムの場合は、あの、憲法の冒険の物語とか、それと、その、ドキラボな男がシェファみたいな出会って、あの、なんかロマンスじゃないけど、少しあの、男女の距離感みたいなものも 表現していきたいと。で、難しいのは、焦点のっていうのを、その、1個じゃ足りないので、2テーマ、3テーマ入れたときに、どこの木なのか、 <laughs> どこの点なのか、どこの月なのかっていうのがごちゃごちゃになって分かんなくなってくると。だから、自分の中では気象点結を その状態でいっぱい混ぜるっていうのが難しいなと思っていて、え焦点をやめて気血の強烈なインパクトがあるものをミックスして配置するっていうのがあのその RPG タイプの長く遊ぶゲームにおいてはあの重要な構成じゃないかなと。 エネルギーに関連するアイデアの引き出しっていうのは、どういうところからそうですね、あの、やっぱりゲームっていうエンターテインメントの中でやってるので、音と映像とストーリーとかインタラクティビティっていうことになったので、やっぱりそのゲームに近い演出ができるので、やっぱり映画っていうのが一番参考に 例えば DVD とかブルーレイとかだと何分何十秒何何からこういう演出があってこれはバトルの参考になるとかその要は感動を呼ぶためにはその自分の中で思ってるのはどういう何が感動かっていうと一つ前の状態からの起伏が感動だと思ってるのであの 真っ暗い真っ暗なシーンからその真っ昼間のシーンにとか静寂から爆音が鳴ったり一つ前の状態からの落差をどうやってつけていくかっていうのがこう動かし方あのインパクトの与え方っていうふうにちょっと思ってるのですごくそういうノウハウが積み重なっていって効果的にいろいろなことをやってるんで うん、とても参考になりますラストの一問をするの <laughs> ラストの一問、はい、てしまう最後にさっき終わったえっとですね、うん、F2 のラストで登場しました七星家それは今作も登場しますでしょうか <laughs> 困ったちゃんと答えられないそうですね落ち着いてからねはい 登場しますけどねそうですね <laughs> それでは次回のバッカー報告でお会いしましょうバイバイ